Normalt så får man träffa en parlamentariker, men eh, Amelia är i Azerbajdzjan just nu på en konferens om internet. Eh, så att ni kommer att hålla till med mig. Eh, förhoppningsvis så överlever ni. Jo, Emmy, du har ju varit här den här veckan som praktikant. Yep. Eh, det du kommer att se idag är en besöksgrupp. För det funkar nämligen så att alla parlamentariker kan ta emot besöksgrupper från, eh, egentligen mest från sina hemländer, men de kan egentligen komma varifrån eh, som helst i Europa. normalt när besöksgrupper kommer så pratar en person från besöksavdelningen om parlamentet i allmänhet och sen så pratar en av våra parlamentariker, antingen Amelia eller Christian, om vårt arbete här. Jag heter Amelia Andersdotter. Jag är ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet. Jag har varit ledamot sedan december 2011 eh, men väntade innan dess i ungefär två och ett halvt år eh, på att bli ledamot under vilken tidsperiod jag eh, var här nere i Bryssel och jobbade som praktikant åt gruppsekretariatet i fyra månader och senare var jag också politisk assistent hos eh, Piratpartiets andra ledamot Christian Engström som ni förmodligen är väl bekanta med. Eh, mitt huvudsakliga utskott, där merparten av mitt arbete bedrivs, är utskottet för industrifrågor, energifrågor och forskarfrågor. De här besöksgrupperna är helt åtskilda från, eh, från resten av parlamentet i besöksavdelningen. Så det ligger på en speciell våning då? Mm, ja, det ligger på ett antal våningar. det ligger i den gamla delen av parlamentet och sen så i, i det blir ena kanten på ett antal våningar med ett par olika besöksrum. Ja, precis. I alla de här besöken så finns det även en person från besöksavdelningen som berättar om hur parlamentet är uppbyggt och hur den strukturen fungerar. Eh, och vi har, vi har ganska goda kontakter med dem för att eh, dels för att jag har hand om bägge parlamentarikernas möten så jag har ganska mycket kontakt med besöksavdelningen och har lyckats bygga upp en god relation, vilket är väldigt bra. Det en parlamentariker gör är gå på möten, lyssna på vad andra människor eh, vill säga som de tycker är intressant. Eh, sitter i utskott, fattar beslut i utskotten, sitter i plenum, fattar beslut i plenum och sen ju finns allt det riktiga arbetet före eh, de tillfällen de fattar beslut. De faktiskt sitter i små skuggmöten med de andra involverade parlamentarikerna och kommer överens om vilka beslut som ska fattas. Eh, så om ni någonsin sett en film, en filmsekvens från Strasbourg i stora problemen när de åker dit för att rösta så får ni se att läktarna är ganska tomma utom precis när ni trycker på knappen för att rösta. Eh, och det är för att alla beslut tas eh, i princip i förväg. Eh, men om det var någon som sa att ni inte fick ta bilder så var det nog otydligt. Ni får inte ta bilder vid ingången. I säkerhetszonen, eh, här får ni ta Här får ni ta bilder hur mycket som helst. Ni får gärna ta bilder på mig. Jag tycker om att folk tar bild på mig. eh, det här delen är helt hermetiskt avsluten från resten för att eh, besökare ska inte kunna vandra in hur som helst i parlamentet. Eh, och därför är ni här. Alla andra vanliga besökare som kommer på alla de enorma mängder evenemang som sker varje dag i parlamentet, de Eh, men av någon anledning så har man kommit fram till att besöksgrupper och inbjudna parlamentariker är lite mer suspekta och måste hållas avskilda i den här delen. So, you complain about the weather With a serious look in your eyes Baby, it won't get any better If you stay home, I rather go out and see How the sun goes down to bed Idag, eh, nej, vi tar om det. Det här kommer också klippas bort, det här kommer inte finnas med, det här är helt borttaget. Eh, jo, Emmy, idag så, vänta. Vad tyckte du om besöksklubben som var här? Ja, men jag tyckte det var bra. De hade många frågor att ställa och... <laughs> Okej, okay, I hope you got that. And cut. No, just walking down the streets here, all the signs